makhluk-makhluk yang dibuat belum pada manusia memang banyak kalau kita duduk tengok kalau kita nampak tak nampak Tuhan buat belum pada Nabi Adair lagi Nabi Adair lah manusia lah Tuhan buat hak akhir sekali kita kena ingat lah katanya manusia lah hak akhir sekali Tuhan buat belum pada tu ada sumur nyamuk lalak li, li, lipe baring lemu kuba dinosaur ada habis dah tapi hak tak ada atas muka dunia iaitu nya manusia itulah yang Allah Taala raya kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah aku akan buat di atas muka bumi ni sebagai pemimpin ataupun manusia jenis manusia yang akan kerong dunia akan milik akan mari maju dunia سبع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Saudara, saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah bulan 1 tahun 1400 eh, eh, tahun 2023 bersama eh dengan 23 bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Ada lagi lebih kurang 70 hari lebih kurang untuk kita nak menyambut bulan Ramadan al-Mubarak sebagai persediaan untuk kita menyambut bulan mulia, bulan baik, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita mari pakat pasal niat molek dan nak sapa tak sapa umur kita ke bulan Ramadan hak tu Allah Taala lebih tahu dan Allah sudah pun takdir belaka dah cuma kita minta dengan Allah dengan sebanyak mungkin dengan seikhlas-ikhlas hati mudah-mudahan umur kita masuk di dalam bulan Ramadan walaupun sehari walaupun sekejap kita masuk dikatakan penuh dengan keberkatan yang orang yang pehe ugamu pakat nuk belaka kepada bulan Ramadan. Yang kedua sebagai peringatan kepada kita ha Ramadan ni gak tapi belum pada nak sapa bulan Ramadan ya adanya bulan Rajab dak, bulan Rajab, bulan Syaban. Maka kita pun buat persediaan eh, untuk kita nak menuju kepada bulan Ramadan dengan kita latih diri kita dan ngaposo senang khamis semaya tahajud sokmo baca Quran sokmo walaupun tak banyak pun tak apa untuk kita buat persediaan bila siapa bulan Ramadan tak ada nampak penat tak ada nampak letih sangat dia tak serupa dengan orang hok tak biasa lasak langsung bermasuk bulan Ramadan dia berasa berat dahulu masa tak urut berasa lesu penat lelah ha tentu ah eh. kadang-kadang tak tarak nak perak diri kita bismillah tak ada nak perak diri tapi bagi orang yang sentiasa duduk di dalam amal semua. sebab saya rakyat saat ni lah tak banyak pun tak apa tapi berterusan eh, sebab Nabi SAW ceritanya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqadda sekasih-kasih amalan di sisi Allah iaitunya seseorang itu buat sokmo-sokmo berterusan walaupun sedikit. Jadi kita harap mudah-mudahan amalan kita yang kita buat Allah jadikan amalan yang barakah, amalan yang baik. Patu hak salah, hak silap sikit sebanyak tu kita minta supaya Allah ampun dan maaf kepada kita. Patu kita harap nak lebih pada tu wallahu alam saya pun tak pandang nak royak ni kau. Nak ayat katanya amalan berterusan patut betul semua hidup kita dengan Allah dengan Rasul dengan cara hidup sesama manusia hak salah hak silap hak dosa maka kita minta dengan Allah supaya Allah ampun dan sesama manusia pun pakat wi maaf hati kita zahir kita pun menjadi bersih menjadi cuci jangan ada sifat-sifat nah, yang tak baik alhamdulillah ning adalah perkara yang saya mukaddimah pada malam ni. Lepas tu diberi kepada saya supaya bicara hubungnya dengan sejarah. Jadi malam ni tak ada nak masuk dalai sangat hubungnya dengan sejarah. Nah, sebagai mukaddimah yang diberi kepada saya uh, untuk kecik khas sejarah, maka kita dapati sejarah ni adalah mulanya ada dengan adanya manusia mula sejarah selalu dah kalau lah nak kata belum pada manusia ada tu ada tak sejarah sungguh katanya ada sebab belum pada manusia ada ni Allah Ta'ala rakyat dari dalam Quran ni beberapa perkara sebelum daripada manusia ada adanya apa? ada jin ha, ada malaikat ada syaitan ha, makhluk-makhluk yang dibuat belum pada manusia memang banyak Hak kita duduk tengok, hak kita nampak tak nampak, Tuhan buat belum pada Nabi Adam lagi. Nabi Adam dah manusia lah Tuhan buat hak akhir sekali. Kita kena ingat dah katanya manusia dah hak akhir sekali Tuhan buat. Belum pada tu ada sumur. Nyamuk, lalat, li, li, lipai, baring, lemur, kubah, dinosaur, ada habis dah tapi hak tak ada atas muka dunia iaitu nya manusia itulah yang Allah Taala raya kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah aku akan buat di atas muka bumi ni sebagai pemimpin ataupun manusia jenis manusia yang akan kerong dunia akan milik akan mari maju dunia sebab dunia pada waktu tu jing dia ada dah tapi ya jin jenis pasal dia tak maju. Dia pasal duduk pasal dia tak maju dunia. Tak ada lah bina A, umur-umur tinggi, mikir go tu mikir go ni jenis jin ni tu hai tak wi kepada dia. Sebab umur-umur dia apa ya duduk dalam bukit. Duduk dalam gelong. Ha tu. Tu pasal pasal jin dia tak suka dengan hidup manusia ni dia kena bina bina eh kena buat umur kena ada apa cara duduk tertentu ada pakaian ha tu jin kita tak tahu katanya pakai pakaian dia tu lagu mana wallahu alam alam jin ni tu hai royak di dalam Quran tapi royak tak banyak sangat itulah nak royak katanya adanya sejarah bermulanya ada manusia yang paling penting sekali tapi belum pada tu Allah Ta'ala firman Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kalau kita tengok pada ayat ni nampak zahir eh Tuhan royak ke penamu tanya satu soalan. Hal ata 'ala al-insan adakah siapa kepada manusia hinum min ad-dahr satu cuang wela satu masa lam yakun syai'an madhkura tak ada sekara habuk pun yang disebut pada masa tu ha, ni kalau dia kita dengar lagu ni boleh jadi tak pehe. saya terjemah bahasa kapung mudah-mudah Tuhan tanya manusia semua hei manusia tekoh tak ada gapo sekara lagi langit tak ada bintang tak ada matahari tak ada cuba kita gambar eh kita pejam mata pak dunia tak ada bita langit bulan lang, semua tiap-tiap kaya tak ada sekarang habuk waktu tu kosong semua kosong semua tu saya tanya masa tu munduk mana tak ada lagi disebut langit bita matahari bulan dunia tak ada sekarang habuk lagi munduk mana Cerak lah. Kita ni, tak tahu, duduk mana tak tahu. Tak ada lagi kita tu. Sebab apa? Langit dengan kita, orang mana tua? Cerak lah, langit lebih tua. Sebab tu, hai buat langit, buat bombing, buat laut, buat apa? Belum pada adanya manusia, mari duduk atas muka bombing. Mula manusia adanya, ada ketika Adam di diletak di atas muka bumi ni Barulah dikira katanya Barulah dikira sejarah Walaupun belum pada tu Sejarah ada dah Allah tak ada rakyat kepada malaikat Suruh ambil bombing Tujuh jenis Mayuak gemage ada Ada tak sebut di dalam hadis Sebut di dalam Quran Ada tu rakyat dia jadi sejarah juga tapi bukan sejarah manusia hok mari buat bino sejarah di atas muka bumi. Tapi ahli sejarah yang layak katanya Mula daripada Adam duduk dengan Hawa atas muka bumi itulah Mula sejarah lalu Dia duduk lagu mana? Ha duduk pasang laki bining tu Cuba kita gambar lah Sutai dunia ni Sutai dunia duduk dua orang pada waktu tu Oh Kena kita agak puas bercakap dah Sutai dunia duduk dua orang Tapi Alhamdulillah Adam dia tahu katanya Tuhan buat dia untuk nak jadi beranak, beranak, beranak, beranak, beranak. Lepas tu dia pun terpaksa kena kacuh. Kacuh lagi mana? Ambil adik nikah dengan hak tengah, ambil kakak nikah dengan hak bosu, nikah, nikah, nikah, nikah untuk jadikan anak cucu. Pada waktu tu tak apa lagi, tak ada haram. Nikah adik beradik. Lepas tu kena buat gitu, kena nikah pasal adik beradik. Tak, tak ada kena ada tanya katanya patut email apa? <laughs> takut takut buat kita tanya ya atau ah, tak tak email tujuh orang kat nikah tu siapa surat mana uh, tak ada kena duk tanya nak yang nikah dengan pasang setuju mudah-mudah ada rayaan lah, mun kakak nikah dengan adik eh. hak tu dah mula sejarah hak pasang qabil habil kita ingat tak nak qabil ya boleh adik hak pasang huduh habil boleh bini hak comel hak tu yang mula situ Tuhan pun kaya di dalam Quran sejarah daripada manusia yang beranak-beranak lahir-lahir-lahir-lahir boleh jadi anak cucu cicit cocok semua mari ke dunia lah ni dunia tak ada seberti daripada timbunya sejarah sama ada sejarah radak dunia sejarah radak negeri ataupun sejarah radak kapung-kapung, tambun-tambun ataupun kapung dia. Ada sejarah belaka. Pastu tiap-tiap orang ni ya, ada sejarah dalam hidup dia. Ulama wayak katanya tiap-tiap orang ni serupa dengan satu buku. Satu buku. Bila buku buku tu, saya misal ni, saya tengok Beya duduk depan, saya sebut Beya. Zakaria bin bin apa Beya? Bin Abdullah. Ha, Zakaria bin Abdullah. Nah, mula lahirnya mana? Mula lahir situ, maka mulalah sejarah dia. Mula pergi, pergi situ, duduk situ, makan tu. Dah gapa, gapa, gapa, gapa. Akhir sekali, iaitunya akhir dengan mati. Katuklah buk. Itu dah sejarah. Buka buk, katuk buk. Tapi boleh jadi, belong pada buka buk saat ni, siapa? Orang tua, bayar, tok nenek dia. Tapi bukan sejarah bayar tu. Sejarah orang tua dia, otak nenek dia. Tu saya misal dengan bayar ha, di depan ni. Kita kiyah sendirilah dengan... Kita kiyah sendiri dengan sejarah kita masing-masing. Umur muda, umur tua. Tiap-tiap orang ada sejarah belakang. tah lagi sejarah yang dikira katanya. Dunia boleh ambil sejarah dia pergi Apa tah lagi sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ah, Nah, kalau kita duduk budak-budak duduk ngapa dalam sekolah tadi ka Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, gigi gigi siapa suk di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sejarah nabi-nabi, sejarah rasul-rasul ni adanya tu heraya minhum man qasasna alaika wa minhum lam naqsus alaik. Ada sebahagian rasul kami bagi royak kepada mung hey nabi. Ada sebahagian lain lagi kami tidak tahu. Supaya dengan Nabi saya misal dah. Kalau sejarah paling panjang sekali dalam Quran iaitu sejarah Nabi Musa alaihi salam. Paling panjang sekali. Ni tiap-tiap orang pakak tahu belaka. Sejarah Nabi Musa ni sebut banyak. Sebab apa? Ya kiyokong dengan Bani Israel pada zaman itu. Tapi sejarah hampir-hampir tak ada. Hampir-hampir tak ada. Nama sebut tapi tak ada nam, tak ada sejarah seperti Nabi Ilyas. Nah, Tuhan sebut nama dia. Nabi Ilyas, Nabi Ilyas. Ha tu kurang tu. Nabi Zulkifli. Ada tak sejarah panjang? Tak ada. Kalau kita tengok dalam buku-buku sejarah Nabi pun tengok Zulkifli sebut hanya apa? Nama dia, bin dia, lahir tahun berapa lebih kurang tu pun lebih kurang bukan katanya pek-pek dah sebab zaman dulu orang tak ada dah kira lagi tahun yang berlaku gapo gotu gani hanilah nak ayat katanya sejarah manusia yang dikira katanya dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai rasul-rasul nabi-nabi lepas tu nak ayat ke kepada kitanya sejarah dia berlaku sokmu benar hak lepas wela dia, lepas masa dia supaya pagi takdi, supaya tak sakning ya. Benda berlaku gapo sakning, maka esok lusa tulak tuling dikira katanya sejarah berlaku hari ni, hari ni hari Ahad. Nah. Jadi sejarahlah dia. Ha tu. Berlaku go tu, berlaku go ni jadi sejarah. Esok jadi sejarah, lusa jadi sejarah. Sub bila tu? Sub ke hari kiamat. Barulah habis sejarah. Lepas tu apabila sampai hari kiamat, manusia tak ada kena ngaji dah sejarah. Sebab dia lisuh habis dah. Dunia hancur habis. Hak dok ngaji sejarah ni masa kita duduk atas dunia nak tahu benda hak belakang hak, hak, apa ni benda hak berlaku dah belum pada kita gapo go tu go ni go tu go ni untuk gapo tu untuk jadinya ilmu yang kedua untuk jadinya pengajaran yang ada di dalam sejarah kalau sekiranya sejarah tu molek maka kita ambil contoh kalau sejarah tu tak molek maka kita tak boleh ambil contoh nak jadi berlaku pula di dalam hidup kita dalam masyarakat kita dalam negeri kita tak boleh ada sebab apa orang dulu dia biasa lom lew saya capur eh kecek setengah-setengah dengan bahasa siya orang zaman dulu dia pernah lom lew rusak, punuh, hacur, rutuh. Maka kita apabila kita ngaji sejarah, kita akan boleh tahu katanya, sebab gapo boleh orang-orang zaman dulu dia lomlew, dia punuh, dia rusak. Kita jangan buat lah. Sebab Nabi besar kepada kita, La yuldawul mu'minu marrataini fi juhrin wahid. Ataupun, La yuldawul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Atau kama Nabi ayat katanya, Orang Islam, orang mukmin ni janganlah dipagu dua kali di dalam lubang tu lah. Main tu enggak apa tu? Maknanya jangan menjadi perwatsat samroi. Benda hak biasa berlaku dah dulu. Kita apabila kita tahu pak jangan we siapa ke berlaku dua kali. Oh, orang tanya lalu bak apa mu tak perik. Dulu berlaku dah benda ni atas mu. Lah ni berlaku pula. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah mu bodoh. Dulu pun kena tipu dah. Bapa pun tak mikir. Nah ni pun kena tipu ke orang tu lah juga. Riang tu lah juga. Badar pun. Sebab tu orang dia tak ngaji sejarah. Dia tidak akan tahu pahit manih yang ada pada zaman dahulu. Tapi apabila orang ngaji sejarah, dia akan reti lah katanya, oh besok, dulu besok berlaku, benar jenis pesan ni juga. tangok ok, jalan keluar, untuk nak selesa masa Allah orang-orang zaman dulu kira lagu mana, maka kita pun ambil botrian hak zaman dulu mari guna pada zaman sekarang. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya pentingnya sejarah. Patut sejarah ni dua yang kita selalunya dak sebut-sebut iaitu nya nama tarikh. Tarikh dengan kha dah. Ta alif ta ra ya kha tarikh. Tarikh ni maknanya sejarah. So lagi sirah. Sirah ni yang nak gi ke pasal sejarah orang. Dia tak panggil sejarah yang berlaku besar-besar tapi dia berlaku atas orang. Saya misal bayar pula. Sirah ni sirah beya, Tapi sejarah sejarah dalam kampung kampung bangun aku ha, tu dia panggil sejarah sebab sejarah ni dia berlaku kepada orang banyak-banyak orang orang tu orang ni orang tu orang ni ni dia panggil sejarah tapi sirah maknanya dalam bahasa sia dia panggil jiwa perawat. ah ha, tu hidup seorang manusia boleh jadi dia terlibat dengan orang tu dengan orang ni tapi kita nak kepada dia seorang ni dia panggil sirah sebab tu kita selalu dah sebut sirah nabawiyah sirah nabawiyah nama apa nama eh? apa sejarah hidup nabi Kecik ha Nabi, hak Nabi lah penting sekali. Walaupun Nabi dengan bini dia, Nabi dengan sahabat, Nabi dengan orang Yahudi, Nabi dengan orang musyrikin, Nabi dengan apa ni, dengan Nate, Nabi dengan Gotu, dengan Gani, semua tu cocong kepada Nabi. Dia panggil sirah. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita boleh beza dah di antara tarikh dengan sirah. Gambar katanya, ini adalah sejarah yang berlaku pada zaman-zaman dulu dinamakan sejarah. Tapi hak esok lusa nak berlaku gapo kita tak tahu. Tak boleh panggil sejarah. Sebab sejarah ni sing ti pan maแล้ว. Sing ti pan maแล้ว dia panggil sejarah. Esok lusa dia panggil gapo? Kalau dia bahasa orang putih dia panggil plan. Bahasa Sia dia panggil pen. Ha. Bahasa Melayu dia panggil gapo? Rangka kerja. Maknanya esok kita nak buat gapo? Nak nak orang ni boleh tahu belakang ni. Diri dia esok pukul 8 aku nak buat gapo, pukul 10 nak buat gapo. Tu pun belum tentu lagi katanya jadi ke tak jadi. Boleh jadi malam ni kita dah kena pergi kok lain ataupun pagi-pagi esok kita dok tok dah belah-belah pukul 8 nak pergi situ, pukul 12 nak pergi makan nasi situ dengan orang tu dengan orang ni. Boleh jadi tak sampai. Itulah yang Allah Taala royak di dalam Quran, "Wa ma tasyauna illa an Allahu rabbul alamin." Apa sahaja yang kamu kehendak, kadang-kadang ia tak serupa dengan kehendak Allah. Tapi boleh jadi gapo hak kamu kehendak adalah sama dengan kehendak Allah. Sebab tu kita masa rupa, esok lusa 10 tahun, 20 tahun kita kena sebut katanya insya-Allah. Esok boleh kira insya-Allah. Orang-orang Melayu kita insya-Allah ni. Orang tak percaya kan? Nak ya dah. <laughs> Nak. Kadang-kadang insya-Allah. Orang tu ai, eh, acu kecek molek eh, insya-Allah tu jadi kedok tu. Nampak bunyi dalam tekak. Nak. Nak jadi kau tak jadi. Tapi dengan sebab juru orang ni insya-Allah. Ha. Tapi hak lepas mari dah kita kena katanya masya-Allah benda yang dikehendaki oleh Allah Taala dah. Ha tu gitulah. Sebab tu dalam hidup kita ni insya-Allah untuk masa depan, masya-Allah untuk masa hak lepas mari dah. Patut sejarah saya nak royak ni penting. Kita kena ngaji sejarah. Sama ada sejarah, semua ada royak saat ni dah, sejarah dunia kita kena ngaji. Walaupun sejarah orang kafir pun kita kena ngaji. Kita kalau dia kita ngaji hanya sejarah, pasal kopi-kopi, Sejarah kecil-kecil, sejarah hak tak ada penting mana, kita tak tahu sejarah yang berlaku terhadap orang Islam seluruh seluruh dunia. Walaupun orang tak ada disebut di dalam sejarah penting-penting sangat. Tak salah kita pergi belajar untuk kita dapat pengalami pengajaran. Apatah lagi sejarah tempat kita. Orang sebut sejarah taning. Sebab tani-tani zaman dulu Yang masuk belakang sebut nara, jala, segoro Orang panggil tani belakang, fatani Dalam bahasa Arab dia sebut fatani Patut Melayu kita sebut tani Walaupun kita duduk nara, duduk jala Kita pergi luar negeri Orang lebih kenalnya fatani Mari mana weh? Fatani Mari mana? Mari Tani Oh, orang oh, taning walaupun kita tak ada duduk di cangwak taning tapi duduk jalan duduk naga duduk seboro duduk mana dia panggil fatani belaka. Ada sejarah yang tercatat di dalam sejarah bukan orang tempat kita saja tulis. Bahkan orang-orang luar negeri, orang Arab, orang Cina, orang putih tulis sejarah taning. Ha, ini sebab tu kita apabila kita belajar sejarah taning, orang-orang tua, tok-tok nenek kita pada zaman dulu Gapo kata berlaku gotu berlaku gani. Lepas tu saya nak wayak katanya sejarah hak berlaku yang ditulis semuanya bukan betul 100%. Gitu kita kena tak. Bukan betul semua 100%. Dia mula daripada royak ke royak, royak ke royak. Gitu dah. Ni kita kena tamcai molek. Ngaji sejarah Walaupun tertulis dah. Orang tu royak lagu tu, orang kita kitab tu kata lagu mana. Jangan duk pegar seratus persen. Kita pegar hanya, we tahu katanya, oh, benda ni berlaku ke tu. Jangan duk tok katanya, lima puluh orang ke. Nah, tiga hari ke, ke tu, ke go ni, ke ni. Benda yang fakta. Apa ni, dia panggil apa? Tualik, hari, pepak ke apa kadang-kadang benar hak berlaku di, di di kampung kita sendiri dah bila kita pergi baca dalam surat hak orang tulis eh bukan ni kita tahu lalu aku sendiri duduk di dalam sejarah duduk di dalam peristiwa berlaku pada hari itu rana orang mari tulis tak kena ni lepas tu rung rung kita dah kita boleh tahu katanya goni berlaku hak sungguh mari rung anak cucu cicit cocok hmm Hal lebih tak kena lagi. Rung kita lagi. Kita rayak kat tengah buku ni, rayak ni tak kena. Lepas tu orang zamir anak cucu, dia pergi baca dalam surat, hak tak kena. Sebab tu orang yang pandan nulis sejarah ni, dia kata kan, jangan kita pergi pegar sangat di kitab, tapi kita kena tahu katanya, siapa tulis kitab tu. Sebab banyaknya orang menipu sejarah. Saya yakin ni, benar ni ada. Terang utamanya, orang menulis apa yang dia berdeki, dia tak kena kepada fail terong kam. Dia kata ikut dia, dia royak, royak, royak, royak, royak, royak. Orang pun pergi baca kitab dia. Dengan sebab dia dengar ataupun dia sengaja nak jadi sejarah tu silap, salah. Maka, orang belakang hari ambil hak salah. Ni lah, kalau dia kita yon semula, orang-orang zaman dulu, zaman mana? Zaman Bani Israel. Sebab yang nak ui orang belakang pada dia ni pergi baca tak kena. Tu heraya. Di dalam Quran yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka itu menipu dan kelong ataupun gikhana isi yang ada di dalam kitab yang Allah Taala buat turun kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Orang-orang hak reti belaka tu duk gikhana isi kitab. Duk gikhana kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil. Sebab ke apa tu? Sebab nak jadi orang belakang hari pergi baca, orang tak kena. Bah orang ada khainat kitab Allah Ta'ala. Oh, dosa besar. Kita tak tahu nak oyak lagu mana. Supaya orang nipu kera'a. Orang pergi tulis kera'a, tulis tak kena. Ha tu. Orang ramai tak tahu apa sekarang. Gi baca kitab, gi baca Quran, hak orang ni tulis tak kena. Maka orang ramai pun pakak ngapa ngapa ngapa hak tak kena tu. Ngapa hak tak kena? Patu tu berlama duk ngapa dia berasa katanya kena hak tak kena. Faham ni? Nah, serupa dengan orang kecek bohong. Wah kalau dia kecek bohong bohong bohong, dia percaya katanya hak dia kecek bohong tu kena. Kok mana tu? Gambar dah. Gambar sendiri tu. Dia percaya dengan yakin katanya hak dia duk kecek bohong tu, dia lah kena dah tu. Sebab apa? Orang yang rap belakang. Orang pakat terima belakang. Ini lah. Sezolai-zolai manusia di atas muka bumi. Iaitunya orang yang khenak. Komun ti tupang. Giglewing. Gituwe. Ha tu. Sebab tu orang duk ayat katanya takwe, takwe tu tak? Takwe lah, asal daripada bahasa Arab. Tapi orang yang nak jadi masuk dengan bahasa Melayu. Jangan hidup tuwe, weh. Tuwe, tuwe ni biasanya. Tuih besi bukan? Tuih apa ya? Besi kan? Ambil besi belok kau tu, belok kau ni. Besi yang sungguh betul misal ni. Besi asal dia betul. Tapi kita duk tuih dia tu. Duk belok kau tu, belok kau ni. Lepas tu duk pergi royak kau orang. Kau tak tahu katanya asal besi tu yang betul. Kita pun royak. Ya, ya mari asal lagu ni dah ni. Orang ramai pun tengok. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Saya royak malam ni ni. Minta maaf ni dah. Tak ada kata kepada mana-mana orang. Saya nak oyak katanya kita orang ngaji ni walaupun kita tak ada ilmu tinggi sangat tapi kita jangan kena bodoh kok orang. Jangan kena bodoh kok orang. Terutamanya orang-orang cerdik, orang ngajar, tok guru, babo, ustaz nak ucapkan kalau dia tak ada amanah ngajar dia bodohkan orang ramai. Orang ramai pun kena bodoh. Tubik natijah, mung bodoh belako. Sebab apa? Sebab aku bodoh mung. Duk main wah bodoh tu. Apa orang punya taksir dia? Kena tipu kat orang. Saya yakin ni anak orang kalau dia tahu katanya kita ni kena bodoh, kena tipu kat orang. Satu hari dia kita tahu katanya orang tipu kita, kita berasa lagu mana? Oh, nak marah sungguh. Oh, lama aku duk kena bodoh, kena duk tipu. Lah ni aku celak mata dah. Ha tu. Sebab tu ngajilah gapo-gapo sekalipun kita which redik saya nak bayar ni ya. saya nak bahasa wah ni dah boleh bawa kilah lah kau buat klik ambil wakilah ni buat klik sebab apa? jangan siapa ke kita kena bodoh ke orang ngajar orang ceramah siapa ke kita tak pandai nak fikir sendiri ikut yang royak royak ke apa? oh no orang kita ni dah utamanya orang Melayu Melayu kita ni wah tok guru ayat gapo supaya hadis nabi dah gitulah ya dah ya. ha tok guru ayat gapo jadi kena habis ha ha nabi dia tahu ah nabi royak hmm, tak ke mano tapi wah tok guru ayat babo royak oh macam sedap ha ni sebab itulah insya Allah dah saya yakin katanya orang ngaji hak utuk nak jadi dia cerdik walaupun nampak tuai dogo-dogo nampak tamadah ya Tuai duk menyadak duk duk duk masuk dalam kebong dia tak ada ngaji tak ada duk tinggi tapi cara memikir dia tinggi Saya nak ayat gini ya. Nak ayat katanya kita setiap orang jadi tinggi cara memikir kita untuk apa tu? Menerima kebenaran. Tak payah kita tanya. Nampak rasa tak cerak, tak jelas. Jangan hidup malu. Kalau zaman dulu orang malu, orang takut kau tok guru. Nak nak tanya sepatah tu, eh mikir cakap. Tak payah kau mikir. Eh aku tanya hok ni kena ke tak lama ke aku tanya orang kata aku bodoh. Lama ke? Orang tepi orang katanya, "Oh, mung tanya hok ni bertanya, tanya aku pun boleh." Ya ada juga dah. Sebab tu kita zaman-zaman lah ni alhamdulillah bukan kita tak hormat kepada tok guru, kepada babo, kepada ustaz. Tapi kita we jadi berani untuk kita nak cari kebenaran. Saya pun sendiri pun rasa serius-serius ya. Serius ni takut saya ni dan dok wayak kepada orang benar tak kena. Terutamanya takut masuk di dalam satu hadis yang Nabi katanya fadallu wa adallu. Orang hok jadi pemimpin, jadi tok guru, jadi orang ngajar orang, dia sendiri sesat patu menyesatkan orang. Oh, hak tu ya. Sesat sikit lagi. Itulah tu herayak di dalam suratul Ahzab. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا Nanti saya lagi dah saya baca. mereka itu bersapa di akhirat sikit lagi dia kata kan rabbana innana innana apa inna ata'na sadatana sesungguhnya kami masa duduk di dunia dulu kami taat kepada ketua kepada pemimpin kami kepada orang-orang yang ada tamnen ha tu taat taat sungguh ikut orang royak ke pakai yo belaka kena belaka walaupun pemimpin ulama tu tak kena pun pakai taat belaka fa adalluna nasabila maka orang yang jadi pemimpin jadi ketua saat ni menyesatkan kami Allah tengok ni rakyat pakai kecek depan tu he katanya pemimpin duk menyesatkan dia lalu tulah mitok dengan Allah Rabbana atihim dha'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira wahai Allah azaklah seksalah pemimpin ketua orang yang jadi punam kami masa duduk di dunia nampak cerdik nampak bijak tapi dia menipu puak-puak kita ya Allah kalau begitu azaklah puak ni dua kali ganda kalau sakit oh jadi sakit sakit sakit sakit Tak tak, tak pandang nak oyak, sakit. Banyak mana? Bi'fai, bi'fai ni maknanya tawikun. Soal lagi, wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah puak-puak ni. Jangan duduk dalam rahmat, jangan kesia belah. Kalau atas muka dunia ni dah, orang yang kena buat ke orang dia kata kan, kau hai dam dan kadi ถึงสุดๆ Jangan marah. ต่อสู้วิอภัย ประหารชีวิตฮาตุdah tu tak sah apa sikit abu sebab apa teruknya masa dia buat kepada orang Ha tu gitulah kita juga bila kita ngaji, tak ada kira ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji ke apa, jangan siapa ke kita kena tipu. Saya royak lagu ni ni dah. Bukan maksud saya katanya kita tak ada percaya kepada orang ngajar. Orang ngajar apabila dia beramanah, Ingat molek tu dia kena bertanggungjawab depan Allah Taala sikit lagi. Dia akan disoal oleh Allah Taala mengajar kena ke dak. Ha tu. Mengajar betul ke dak? Sebab ada di zaman Nabi dah. Nabi dia reti ni kitab Taurat. Ada biasa berlaku dalam sejarah orang Yahudi dia baca kitab Taurat, dia ambil tangi dia pergi katuk. Dia baca hal atas, dia baca bawah tangi dia. Nabi tengok Nabi tak pandang baca. Nabi tak pandang menulis. Tapi Nabi reti. Kau orang yang duduk baca. Nabi katanya, Nabi duduk ramai-ramai lah. Sahabat Nabi pun ada. Orang Yahudi beberapa orang pun ada. Nabi katanya, cuba mengakak tangimu. Membaca, duduk bawah tangi dia. <laughs> Jadi bila dia baca, pak, duduk bawah tangi. Orang baca, oh lagu ning. Ha, lagu. Lah Nabi katanya, kalau lah sekiranya tak akak tangi dia baca hak dak bawah tangi, masya-Allah. Duk pehe, duk reti. Supaya dia duk baca, lepas tu duk gi susuk hak dak bawah tangi. Kita orang Islam ni masya-Allah, tak ada kira dah ngaji sejarah ke ngaji apa, we jadi perungsai cacin. Itulah sejarah yang paling betul sekali dah hak ulama-ulama mari tulis iaitu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil daripada yang sahih. Masya-Allah. Terutamanya orang yang duduk di keliling Nabi. Orang yang duduk sekali dengan Nabi. Saya royak dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia royak katanya ketika Nabi mati ni Ubay Nabi tak sampai sepuluh orang. Tengok. Ubay di di di pala Nabi. Tak sampai sepuluh orang. Lepas tu Allah Alam lah, saya tak tahu. Katanya janggut Nabi tu, cerak dia kena ada Tapi nak rakyat katanya, Anas dia perhati, rapat benar. Siapa kau, ya rakyat katanya. Lagu tu. Tak sampai sepuluh orang. Ubah Nabi di padang. Lepas tu, hak lain, sahabat-sahabat lain yang rakyat lagi, gotu, Nabi, gotu, gotu, gotu. Sebab tu sejarah paling betul sekali ulama pakai ittifaq lah setuju katanya sirah ibnu Hisham. Ha tu. Tapi tak ada arah. Sirah ni dia tulis dengan bahasa Arab eh. Bahasa Melayu Allah alam saya tak tahu lagi dah tempat kita ni dia bahasa tak ada. Sirah Nabi ya, yang ditulis oleh Ibnu Hisham saya tak biasa tengok lagi bahasa Melayu. Lepas tu saya wis semangat kepada kita semua pada malam ni dah walaupun kecek tak ada dia fokus kepada cok cocong sejarah siapa-siapa tapi saya nak mintanya wirajenglah kita baca saya nak tambah semangat kepada kita jangan duduk sehari-hari dengan kita tak baca walaupun sikit jangan baca Quran, baca hadis, baca buku tu, buku ni, baca gitu. Tak mesti banyak hari-hari. Sekadar katanya kita ada masa, maka kita duduk baca. Insya-Allah umat mana-mana dia rajin baca umat tu akan maju tapi tempat kita wallahu alam saya tak ada duk kaji sore sore sore dak katanya rajin dak baca tapi apabila kita tengok surat dah surat dia yang ditulis oleh orang menulis itulah masya-Allah lamanya nak boleh habis jual sebab apa orang tak beli mana ha Orang menulis ada, tulis, tulis, tulis, tulis. Tak kok kedai jual dengan harga tak ada rumah sangat. Orang Melayu kita tak suka baca. Patu baca apa pula? Ha ni nak gi kok pasal bahasa pula. Bahasa Melayu tempat kita pun kau tak ada orang orang baca. Nah, rung-rung tua pun mati, hok boleh baca Jawi sikit-sikit pun mati, mati, mati, mati. Kau Hodo adanya orang-orang muda baca Melayu telo. Gitu raya dah. Ha? Baca Melayu jadi telur. Allah, pas kita nak tok nasi kita mana? Dah kita orang Melayu sendiri. Kita duk kecek ni bahasa bahasa kampung ni. Nah, bahasa kampung. Tapi kalau dia bahasa rasmi, dengar dah saya nak tukar. Bahasa rasmi kita ialah bahasa Melayu yang mesti mengikut tata bahasa. Ha. Kita mesti tingkatkan hidup kita dengan bahasa Melayu yang tulen, yang bersih. Yang menjadi sebagai satu lambang kehidupan orang Melayu yang kita mesti sokong dan majukannya. Bila kecil lagu ni bunyi eh bahasa supaya golok-golok apa? Bunyi taba-taba apa? Ha, bunyi Malaysia kok kelate-kelate bunyi lagu tu tak sedap dengar nah. Ha? Nah, orang-orang kok nu dia tanya orang nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana tu? Demo ni lama dah kau tak ada jumpa. Ha tu. Hak tu biasa kecek bahasa kampung mudah-mudah. Tapi hak kita duk kecek bahasa taning tempat kita ni. Bahasa amiah dia panggil. Bahasa apa? Bahasa Melayu tempat teh. Hak kita kecek mudah pehe, Tapi kita jangan lupa ni bahasa tulis seh. Bahasa tulisan Melayu akan hari, eh, makin hari makin kurek, kurek, kurek, kurek. Saya nak dibaca. Saya bukan semangat Katanya kena baca bahasa Melayu, so bahasa lain kita tak boleh baca. Dok, siapa pandai bahasa orang putih, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Arab, bahasa Sia, bahasa apa? Boleh belaka. Sebab bahasa Allah Taala mengajar kepada manusia belaka. Bukan arti bahasa Sia tu bahasa orang kafir bukan. Bukan arti bahasa orang putih, bahasa orang kafir dah. Bahasa yang Allah Taala mengajar, 'allamal insana ma lam ya'lam'. Allah mengajar kepada manusia benar manusia tak tahu yang mengajar dia dia boleh tahu dengan manusia pandang mikir pandang tok long pandang long long tok long pit ha tu jalah long belakon mula-mula long long pit dulu tapi lama-lama long tok betul dia gotu gani dan sebagainya hak pentingnya marilah kita pakat maju dan kita jangan lupa katanya oh, hak belum pada kita tu sejarah yang kita kena belajar Cuma nak belajar banyak sikit duduk di kita. Saya royak dah. Ni wi wi, wi maklumat kepada kita sikit-sikit ni. Skoda-skoda. Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni waliknya kita. Kita kena kena Ibnu Kathir duduk dengar. Sejarah tak banyak itu apa Tafsir tak? Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir ni. Pak jilid ya. Pak buah ya Pak dia tulis daripada surah Fatihah akhir dengan suratul Nas. Dengan dia hurai boboh hadis gotu gomi gotu banyak pak buah. Tapi dia tulis sejarah masya-Allah. Lebih banyak pada tafsir lagi. Nama dia apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah mana apa? Permulaan, cut rem ton, wan nihayah dak cut. สุดท้าย ataupun cub awasan dia tulis sejak daripada tak ada dunia lagi dalam kitab dia bismillahirrahmanirrahim tulis mula sejarah royak katanya tak ada sekarang sekarang lagi tu hai atur so so so dia tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis Masya Allah ilmu tu duduk dalam otak dia dalam dada dia belakang dia tulis nak royak katanya tahu Tahun tu berlaku gapo sapo terlibat gotu goni gotu goni berlaku. Siapa ke dia belum mati? Maka tahun hak dia mati ataupun hari beberapa hari belum pada dia nak mati tu, maka habislah kita dia tulis. Tubik mari lapai jilid. Lapai putih. Saya tak katanya kalau kita baca seumur hidup dah nanak hari ni dengan kita umur setara ni lah saya bahasa katanya tak habis kita baca. Tak habis kita baca. Ni nak ayah katanya orang zaman dulu ni usaha oh, setara mana tulis. Nak jadi orang belakang hari boleh tahu belakang. Masya Allah. Pak orang zaman dulu pula dah tulis, tulis tafsir, eh, tulis syarah hadis, tulis sejarah, tulis ilmu tu ilmu ni banyak. Orang zaman lah ni pun ada. Orang zaman-zaman yang sedang kita duduk nyawa lah ni bukan sikit dah yang menulis tapi alam Melayu kita ha kelik kepada Melayu kita pula saya tanya pakar-pakar jawab dia siapa tahu maklumat boleh jadi saya tak tahu saya nak tanya ni siapa kata hak jadi ahli menulis di tempat kita tera-tera royak boleh jadi tok guru dah boleh jadi orang-orang alim dia menulis tapi ada hak menulis sikit menulis banyak tapi jarang kita tengok orang alim di tempat kita tulis kitab berjilid-jilid bukan ha, tengok kalau ada tulis wajak dah saya takut-takutnya benar hak saya kecek ni saya tak tahu sungguh tapi orang dia titam dalam facebook dia katanya ah ustaz mak tak tahu ulama tempat kita duk menulis kitab jilid-jilid tu baik Demo tak tahu. Tapi giroyak ke orang ngajar, eh, giroyak ke orang ngaji katanya, ulama kita tak menulis. Hak sungguh, nulis banyak kitab tu kitab ni. Alhamdulillah. Sebab tu saya tak ada kata kepada mana-mana orang. Okay? Hak saya naknya, marilah kita pakat bino semula. Umat kita ni, ngaji hak belum-belum pada ni, dan ngaji sejarah. Lepas tu mari kita pakat bino sejarah tempat kita. Jangan hidup ngaji Hak zamir dulu saja Saya nak misal mudah-mudah ni bayar Jangan duk bangga dengan masjid khisik bos sebut hata ni tak ada hal lain Masjid khisik Lepas tu apa lagi? Hak orang Melayu tani kita berbangga Cuba-cuba cuba, cuba, cuba rakyat so Kenapa? Timih Telur rakyat timih Kenapa? Teluk mana? Eh? aku bo aku botok panjang masya-Allah hak hak dulu belakang bukan arti katanya hak dok sebut saat ni itu tak ada masyhur tapi di mana sejarah hak zaman sekarang ni orang zaman lama ni buat nak we jadi anak cucu kita sikit lagi boleh berbangga dengan orang hak hidup di zaman lama ni akak ibu panggil oh bukan duk ngaji hak tujuh ratus tahun dulu saja. Tapi Allah ni duduk mana? Itu ha, dah nak ayat. Marilah kita pakat bina sejarah. Pakat buat sejarah. Supaya orang anak cucu kita sikit lagi boleh ngaji ha kita. Lepas tu jangan kita mati dengan tak ada orang sebut kita. Kurang-kurang dah. Orang boleh sebut. Ni nak ayah katanya dia orang sebut tu cer katanya. Yalah. Kalau orang baik pun baik, orang jahat pun jahat sungguh. Sebab apa orang sebut dia? Baik ni masya-Allah walaupun mati beratus tahun. Orang dia sebut lagi. Ah ha, saya misal, cuba sebut dah ramai-ramai ni. Hak orang taning, orang Melayu, hak kecek bahasa Melayu, hak nulis, hak hak pun ni, hak mengarang kita. Siapa dia? Syekh. Syekh. Hmm. Zami-zami dulu, Sebut apa ya? Orang zaman dulu, zaman belum pada ni. Orang oh, Syekh Daud. Ha tengok. Orang sebut ah. Pada eh. Ha sebut, sebut siapa mana sebut lagi? Syekh Ahmad. Ha. Ha. Jalan. Orang sebut sebab orang dok mengaji lagi kitab-kitab dia alhamdulillah rahimahumullah taala. Kita hormat kepada guru-guru dan orang-orang yang banyak sejarah yang dia buat kepada orang ramai kita kena ngaji tapi sejarah bombing sejarah tanah air ha tengok ni masuk ha, sejarah tanah ni ada orang tulis sama ada orang Melayu tulis ataupun orang bukan Melayu tulis kita pun mari tengok sendiri hak orang Melayu tulis dengan hak orang bukan Melayu tulis lagu mana dia tulis kena atau tak kena wallah alam sebab kita tak ada duduk dalam hekan nak kelip baik saat ni kita sendiri tak duduk dalam hikam. Saya misal mudah-mudah ni, ni cara saya ngajar budak dah. Saya rayak lagu ni, kita duduk dalam masjid ni molek-molek dah. Bunyi dom. Saya tanya ni, bau bunyi dom. Setengah orang, dia kata bang. Setengah orang, Oh, mau pelan cok. Setengah orang katanya, dok, tayah kereta cok. Nanak orang ni tak ada bahasa yang habuk lagi. Sebab apa? Sebab tak ada kita tengok. Bado orang kita tengok dah. Kita tengok apa? Ah, baru tahu katanya. Hak bunyi dong sana ni. Apa? Tayar. Tayar. Bukan bang dah. Kita tengok apa? Oh, kereta tayar pecah. Tapi orang duduk sini, wicam dia belah dah. Mati dah. Duduk <laughs> wicam dia belah dah. Yalah dah tu. Kena ada juga orang mati. Bagi tengok pak bukan ni. Hani sebab tu kita tak ada duduk di dalam sejarah zaman-zaman dulu kita nak pergi royak katanya hak kita baca ni kena betul roh pesin tak boleh kecuali orang yang beramanah sungguh supaya sahabat ya royak ni dah Masya Allah tak silap orang ni royak orang tu royak orang tu royak orang ni royak mari jadi sama belakang oh, lagu ni eh? tu pun hadis Nabi dah ada lagi Hak ni riwayat ni lagu ni, hak riwayat ni backline. Ha. Saya nak misal mudah-mudah. Ni masa nak habis dah dah. Saya nak royak. Hadis Nabi hubungnya dengan semaya jumu'uh. Dalam tengok hadis royak katanya, semaya jumu'uh lebih pahala dia daripada semaya sore 25 kali ganda. Tapi buah hadis saya lagi, 27 kali ganda. Ada dua-dua. Pas kita nak hak mana sa? Hak ni 25. Hak ni 27. Capo pergi pak, hmm, tak apalah, ambil kedua. Hak 27 banyak, hak 25 sikit, tapi sama-sama sahih. Alhamdulillah. Timo kedua-dua. Kita tak ada kajian di antara hak tu dengan hak ni. Tapi fakta sejarah. Maknanya komun hak duduk di dalam sejarah-sejarah. Orang wak gapo go situ gani. Semua tu duduk di orang menulis. Siapa menulis? maka orang lah beramanah dia royak betul ke tak betul Alhamdulillah nah masa sebab ya tak begitu panjang sangat saya nak royak katanya satu beberapa perkataan eh, yang saya nak baca kepada kita ni buku hadis Nabi royak dah perkataan yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tabsirah muka itu juzuk 2 muka 289 dia katanya idza raaitumur rajula yutilu samt wa yahrabu minan nas faqtaribu minhu fa innahu yulqal hikmah bila mung tengok orang tu dah lama dia duduk dia dia tak kecek banyak sangat dia kecek dengan orang ataupun dia bergaul dengan orang tapi dia pasang orang dia bukan orang mulut tak ada tapi dia dia dia mengajar yang mengajar sungguh nah dia kecek banyak kecek banyak waktu dia mengajar tapi apabila dia duduk dia dia tak banyak mulut lepas tu apa wa yahrabu minan nas orang tu dia tak ada nak bergaul banyak sangat dengan orang takut-takut kan takut silap takut salah takut tak kena perbuatan dia Umar bin Abdul Aziz pesan katanya faqtaribu minhu maka mung usahalah pendekat dirimu dengan orang itu sebab apa fa innahu yulqal hikmah sebab orang itu dicapok hikmat banyak di dalam hidup dia ha tu pah hok nak hok ha, ha kita tak senyo orang kecek munduk banyak buat tak ada belah mana kecek nak masya-Allah buih munduk-munduk. Eh, Amal dok patu tak warung, tak berjuruh. Ha, hal kita tak serah naudzubillah min zalik. Lagi saya sebut kepada kita semua ni dak, iaitu nya hasakok dengan kata-kata hikmat boleh dua lagi dak. Nabi katanya Saya pilih-pilih dah. Ha ni iaitu nya hubungnya dengan apa tu silaturrahim lebih afdal daripada taat lagi. Panjang sikit ha ni dah. Dia katanya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Mung usahalah ngaji katik daripada keturunan maknanya daripada tok nenek kamu. Walaupun orang tua zamir-zamir Mokpok kita dulu Ya tak ada ilmu banyak ni Tapi kita usaha ngaji Pengalami benar-benar Orang tua-tua duduk wayak Supa juga Kita zamir lah ni dah Kena duduk bari duduk wayak ratik Kepada anak cucu kita Walaupun kita wayak tu tak ada dia baca Kera'i, tak ada dia baca hadis Gerang, gerang, gerang, gerang Kepada anak kita, kepada cucu kita Tapi kita ni kena duduk bagi ratik bagi lagu mana? Saya tanya ni. Siapa kata ingat tok nenek dia tiga lapis? Pak dia. Tok che dia. Lepas tu siapa dia? Ha, ha, atas pada tok che. Eh? Ha, tok nyek ikutlah. Dah. Ha. Tak ingat. Tak ingat. Bapa boleh orang Melayu kita dia tak ingat lebih pada orang tua tok che tok dah. Lepas tu tok che tok ni. Bapa dia tak ingat. Sebab apa? Sebab orang Melayu kita dia tak bagi mano kepada anak cucu. Terang anak kita buat tanya kita lah. Cik, cik. Cik jumpa dengan mik dulu ke mana? Hei! Jukoh lah dulu. Mungkin nak tanya. Apa ni? Tanya hal ke tua. Anak pun jadi malah, malah tanya lah. Anak nak tahu katanya cik dia nikah dengan mama dia tu. Mik dia ke ayah dia, cik ke pok ke apa. Pak ni tak royak. Dia malu nak royak. Ha. Tapi orang-orang Arab dah masya-Allah. Ingat nama ni masya-Allah. Ya, ya ingat. Nama tu bin tu bin bin bin bin bin sejarah tu sejarah ni Ya boleh royak. Ha ni kita kena pelik juga sejarah ni. Pelik sejarah. Saya nak ambil modern yang nak kecek malam ni iaitu di masjid bangun akar hari ni kita semua kena duk bagi atik kepada anak cucu kita ayah kita tok cek kita nama gapo nama gapo nama gapo kena royak katik kepada anak royak kepada anak anak nama gapo anak nama Yusuf Yusuf bin gapo ha bin ni bin kita misal dah bin Muhammad Muhammad bin gapo royak royak royak wi anak cucu kita ingat katik katanya asal usul kita ni mari daripada kampung mana duk mana ha ni dah nabi besar ni mengajilah daripada nasab-nasab iaitunya keturunan mak pok tok nenek tok ce tok nye tok ce tok ce tok ce hasuk Sapa ke katanya ingat sekadar mana sekadar tu tapi kita jangan lupa tu wayak kepada anak cucu kita ha tu masa pun nak pukul 8 dah 2 3 minit lagi nak pukul 8 siapa ada nak tanya nak tambah sila boleh